Als ich Kind war, auch, ähm, äh, konnte ich nicht gut verstehen, was bedeutet Kurd. Äh, ich, äh, ich bin äh, in einem äh, äh, arabischen Gebiet geboren und dort aufgewachsen. Und äh, wirklich äh, alle meine Freundinnen und Freundinnen und Nachbarn waren Araber. Und äh, äh in meiner Familie auch äh, habe ich nur äh, auf Arabisch gesprochen. Kurdische Sprache war auch nicht nur für, verboten, war verpönt. Die kurdische Jugend, Jugenden äh, wollten über äh, kurdische Frage äh, diskutieren oder und sie wollten auch die Gesetze auch kritisieren. Wir, wir haben gehört, wirklich alle die Jungen, die, die wirklich äh, äh, an, an den Versammlungen äh, kritisiert haben, alle waren entweder verhaftet wurden äh, ge ge getötet auch. Wir wussten nicht genau, was ist mit, mit, mit ihnen passiert, weil äh, äh, bei uns gibt es keine richtigen Medien und äh, sie, wir, sie sprechen nicht äh, darüber. Äh, und, und alles, alles, alles bei uns in Syrien ist Geheimnis unser Nachbar zum Beispiel ist, äh, wurde verhaftet. Wir wussten nicht, äh, wo oder wann oder was. Wir, wir, wir durften nicht fragen. Wir, wir, durften, wir hatten Angst. Überall, überall gab es wirklich Spitzen und Spinion. Und deswegen äh, hörte man, äh, hatte man viel Angst. Und, alle waren äh, überzeugt, dass, äh, äh, dass die Wände Ohren äh, haben. Ich war nicht freiwillig, als ich in die Schweiz gekommen. Ich war wirklich gezwungen. Äh, mein Arbeitsplatz war wirklich sehr gefährlich. Wir mussten äh, Bomben hören und das war wirklich so schlimm für uns, weil äh, stell dir vor, im, Kellner, im Keller viele Beamten und viele, und viele Bomben und, wir, und bei jeder Bombe äh, ha, habe ich viel gebetet und habe ich viel geweint und nicht, nicht nur ich, alle. Und äh, und ich, ich dachte, alle meine Körper waren gezerrt, äh, gezerrt, gezerrt, gezettert. Wir konnten aus Aleppo äh, flüchten äh, äh mit humanitären Visum. Und äh, das war dank, äh, dank äh, des Roten Kreuz. Ich möchte mich alle Schweizer und Schweizerinnen bedanken, weil wirklich waren so, so nett zu uns. Und ich habe wirklich festgestellt, dass die Leute hier in der Schweiz sind äh, hilf hilfsbereit. Äh, alle Beamten, äh, äh die aus Syrien kamen, sind wirklich äh, äh, vom, vom, von der Regierung gefährdet. Und sie können nicht zurück nach Syrien. Ich finde es sehr erstaunlich, warum, warum hier in der, in, Schweiz, in der Schweiz gibt es zwei Status gibt für Flüchtlinge. Äh, was ist der Grund, warum wir sind alle Syrer, wir, wir, haben, wir sind alle von dem Krieg äh, äh geflüchtet. Warum, äh, äh das, das konnten wir nicht so gut verstehen, warum. Und, und alles, wir, wir sind alle Opfer warum, warum haben wir äh, für, äh, äh F-Status oder Verläufige auf, äh, Aufenthalt? Warum? Äh, wir sind als Beamte, Beamten auch äh, sehr ge äh, gefährdet und äh, wir, wir, können nie, nie mehr zurück, wirklich.